tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar Meu nome da sua agenda se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou O amor da sua vida depois da despedida Sei que você chorou é Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço O seu nome, amor é Não, não vou negar Não, não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir por isso te peço, só mais uma chance. Vem ficar para sempre aqui perto de mim. Não, não, não vou negar. Não, não, não vou mentir. Pois o amor que sinto não dá para fingir. Por isso te peço, só mais uma chance ficar para sempre aqui perto de mim. Ah, ah, ah. ah, ah, ah Para que tentar fugir para longe de mim? Para que tentar seguir em outra direção? Para que deletar meu nome da sua agenda? Se não consegue me tirar do seu coração, eu sei que ainda sou amor da sua vida. Depois da despedida Sei que você chorou é Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome, amor Não, não, vou ligar Não, não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá para fingir por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não, não vou negar Não, não ba ba na na na